もっと左だ時間ないぞライトを調整しろプレジデントネクタイ確認します急げ急げ、うん匂う匂うぜ魔法の匂いだいよいよだね 一番と同じようなもんだろうああ魔法だまりは近い行こうぜ おおこりゃいいな先行くぜやった思ったより怖かったね思うからだおい 見ろよこんなデカブツが出てきたらひとたまりもなさそうだなこのクラスの機動兵は巨大モンスター用だ最新鋭だろうなもし俺たちの前に現れたらその時は逃げた方がいいああおねんねの時間で助かったぜ 次もこの調子 いていくはい 高だったぜ にしろティファんタイマーは何分だ何分でもいいぜ 回はリモートスイッチ式だジェシーが作ってくれたの安全圏まで離れてからポチドッカーン安全圏ねえかもの脱出ポイントは正面口だ来た道戻るぞ てタイミングが良すぎるもしかして監視されてるたないネズミどもよく来たな戦意先導後方作戦を指揮する ニカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ軍の大将が喜ぶがいい貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞあ何これ5番マコーロ前からの中継です神羅カンパニーはマコーロの爆破予告を分析し爆破の対象を5番と特定施設内にて実行犯を発見し 現在追跡及び爆発物の探索に当たっています続いて各地の反応ですはいこちら5番街スラムです爆破対象の特定報告を受けて新羅カンパニー危機対策本部からの避難勧告が追加されました一番マコード爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっていますプレジデント・シンラは 市民の暮らしを犯す脅威を断固排除すると宣言していますさあ不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおうクライマックスデカブツ我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ 整備班から報告ですエアバスターの整備進捗は現在60%想定より遅延しています撮影中だ管内の警備担当に通達侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろおとなしくしろ このままじゃ神羅の思うつぼってことだよねやつが奴好きなようにニュースを捏造するぞ悔しい いやいやいやいやそうはいくかよああ公開制裁っていうならあのデカブツをぶっ壊して進路に赤っ恥かかせてやろうぜああ悪くないハイデッカー増加より通過速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ繰り返す速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろハイデッカー増加 を捕獲しブリッジへ連行しろ繰り返す速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろさっさと運び込めハイデッカー同括がお待ちかねだ積み込み完了 B8 フロア発送開始整備班了解 捨てたか調べるぞバレットクラウドこれ見てあのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね邪魔してやろうぜ整備不良に持ち込めるかもな賞賛あり操作盤を確認してみよう操作盤ってのはあれか リフト動かせそうかカードキーがいる探せ探せ見つかったのああよっしゃ操作盤をいじくろうぜ せよ整備の邪魔すんだろ M ユニットって書いてあるこれが部品かなああマテリア溶液を使った強化パーツだ邪魔できそうかリフトの行き先を廃棄に切り替える っと決めちまえそいつは出口の扉を開く端末だ でガメざまみろうまくいったねよし次行くぞ私たち今も見られているんだよねああ撮影中だろうな今さらどうしようもねえせいぜいいい顔しようぜ ち任せカットそうだこの邪魔見やがれ勝てたね E7 フロア発送開始了解 E8 フロアの物資が届かず通信不通至急確認願う侵入者だ捕らえろこちら B7 フロア落ち着いていけさあ行くよ戦闘状態に突入 邪魔し放題だぜまずカードキーを探そう見つかった1枚だけ操作は一度だけかリフトは2つなのにクラウド決めて のリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ通称ビッグバン強力な爆弾だ捨てれば弾数を減らせるなどれを捨てるのか決めてくれ どこに行くのおそらく廃棄物を集める部屋があるへえー、ビッグボンバーだの AI コアだの結構なお宝があるんじゃねえのかかもないただいちまうか部屋が見つかればな いいかみんな聞いてくれ神羅の言うことは全て嘘っぱちだ魔法は星の命だンナは星を食い物にしてるだからバレットいきなりどうしたの放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな音声はカットだろうな 連携しようよしやっちゃう浮かれている暇はないもちっと喜べよ 人はビッグボンバーださっさと捨てるもん決めて羅の計画をボロボロにしようぜビッグボンバーを廃棄しました連中の悔しがる顔が見えるぜ どっちが制裁されることになるのかな <laughs> 楽しそう神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう <laughs> 笑いが止まんねえよもう踊り出したりしないでねお一緒に踊るかクラウド君もどうだい遠慮しておく リフトは4つだカードキーがもっと欲しいビッグボンバーだな弱ちくなりそうなのを捨ててやれビッグボンバーを でロボット弱くなったかなやるだけのことはやったおうよやってやったぜあとは仕上げを残すのみもうすぐ出口だなティファ爆弾のスイッチは準備はできてる デカブツをぶっ壊したらポチッといくぞうん

れだけやったあとは出たとこ勝負だ整備の状況はビッグボンバーが不足現在緊急対応中急げ統括がお待ちかねだ よしまだ整備中だ侵入者だ捕らえろ整備時間を稼ぐんだどうかす今しばらく侵入者と戦闘小隊に突入しました発生中ですはい、うん

勝利のポーズ考えとくか全員で決めてやるのさ中継されたら流行るぞ断るあ行き止まりがパイプ登れないよね他を当た ちは任せる 切り開くぞうん行こうや仕上げだ決めるこれだけでも勝てたなどうだカメラの前で派手にぶっ壊してやる首洗って待っとけようんあとは全力で戦うだけ があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る必ずだ絶対だうんマリンにただいまってよもちろんクラウドも一緒にねスマイルを忘れるな報酬次第だな さっさと開けろよ緊急ロックモードだ閉じ込められたってことあの部屋から開けられる面倒くさいことしやがってあの先には廃棄物を集める部屋もある整備を邪魔したアイテムが集まってるお宝部屋かよっしゃさっさと行こうぜ って開けるの仕組みは簡単だレバーを同時に動かせばいいここは任せて俺がここだお前は残りもんな現在緊急ロックモード有効ですレバーを同時に動かすんだよねじゃあ俺が温度取るぜいやティファだああその通りだくそ まあ二人ともよく見てね行くよせーの緊急ロックモード解除しましたおっしゃー <laughs> やったねすごい息ぴったりだったそうだなお宝部屋も覗こうぜ ここがお宝部屋か開けばな開かないの最上級のセキュリティロックモードだあっちのとは違うのか同じだがこっちは何度か繰り返すはっ楽勝だぜうんやってみよう現在最上級セキュリティモード有効です2人とも 私に合わせて操作してねじゃあ行くぞティファに合わせるんだわーってるさあティファ頼む最初の入力行ってみようせーのセキュリティモードレベル1解除2人とも完璧この調子で行こう次行くよせーの悪い めげずに行こうせーのセキュリティモードレベル2解除やったーコツをつかんだおうよどんとこいだ神羅の鍵という鍵を開けてやら半分終わったねもうひと踏ん張りせーのセキュリティモードレベル3解除大成功 怖いものなしだねこれで最後だよ気を抜かないでいこうせーの焦らないでしっかりねせーの、はあ、息を合わせよう頑張ろうね せーの <laughs> まだまだ肩慣らしだしっかりねせーのセキュリティモードレベル4解除廃棄室のロックを解除しますよっしゃー辛ラメ手こずらせやって思ったより早かったね 人ともご苦労様ティファもな合わせやすかった <laughs> 掛け声に心を込めたからね 死んだう魔法を浴びた者の目か君はソルジャーだな元ソルジャーだソルジャーは死ぬまでソルジャーだまあ役に立たなくなるものも多いなソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊データは非公開だが それじゃなら皆知っているもちろんだこっちは無視かよ、な君の話はダラダラと長いそんな予感がしてねてめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ足りないと嘆く者ほど浪費するそうそれよ 浪費について話そうじゃないか魔法の正体はライフストリームライフストリームは星を流れる血その血をシンナが吸い上げ浪費してるこのまま続けたら星はどうなるはあうん吸い上げているのは確かに我々だだが浪費しているのは誰だろうな魔法の本質など誰もが知っている それでいて見て見るふりをしているそう考えたことはんなわけあるか仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だそんな魔法は使えんよさてスラムの同結師君たちは今から敵国ウー隊の手先だ 市民の戦意を盛大に燃やしてくれ舞台だとなんだそれ <laughs> ネズミどもには理解できないお何してやがるいいかこれは貴様らの作戦ではない我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ やって爆破のタイミングもあ神羅が消えた懸命さあショーの始まりだあ ド全市民の敵アバランチ部隊との凶暴による罪状は明らか貴様らを即刻粛清する ラードぼさっとしてんなよ頼りにしてるからよクラウド大丈夫問題ないっちはけるか市民にさらてもらうぞ果てまで食らいつけクラウド動けないの

you ティファいろいろ悪かったなこれで終わりみたいな言い方をするな